नमस्कार मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स सच के साथ एक कदम भदावर विद्या मंदिर पीजी कॉलेज बा आगरा के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय में किया गया वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुकेश कुमार यादव रहे वार्षिक में डॉक्टर महेंद्र कुमार डॉक्टर दिग्विजय नाथ यादव क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर सुमन लता पाल एस सरकार के पी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नितेश शर्मा श्री इंद्रपाल सिंह हरिनिवास शर्मा राहुल चौधरी प्रहलाद दास चतुर्वेदी विक्रांत चतुर्वेदी दिनेश यादव प्रियंका भदौरी आज उपस्थित रहे समापन समारोह का संचालन प्रवीण कटारे ने समापन समारोह के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुकेश कुमार यादव जी ने खेल प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित किया खेल वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार शिप्रा शर्मा को दिया गया शिप्रा शर्मा जिन्हें बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया कबड्डी प्रतियोगिता में 48 में से अकेले 18 पॉइंट अर्जित किए वहीं बेस्ट रेडर के रूप में शालिनी बी तृतीय वर्ष को चुना गया खेलों में सद्भावना बनाए रखने के लिए खेल सद्भावना पुरस्कार पूजा भदौरिया को दिया गया जो कि भदौर विद्या मंदिर पीजी कॉलेज के कबड्डी टीम की कैप्टन रही कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता भदावर विद्या मंदिर पीजी कॉलेज बाह आगरा की टीम तथा उप विजेता S R K P college Bah की टीम रही अंत में प्राचार्य डॉक्टर सुकेश कुमार यादव जी ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए मानव जीवन में खेल की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है मैं इनसे चाहूँगा कि वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन आशी वचन करें आज के शुभ अवसर पर मैंने बताया कि जो खेलकूद समारोह होते हैं और हमने ये काम किया कि जो जे एस विश्वविद्यालय का कैंपस चलता है और अपना बदावर का कैंपस दोनों का सामूहिक रूप से टीमें बना करके खेलकूद कराए इससे छात्रों में प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है और इसके साथ साथ खेलों की सद्भावना की भाईचारे की भावना विकसित होती है और ये प्रतिवर्ष किए जाते हैं और इस बार भी लोग बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और अपने अनुसार उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कहना चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार का प्रदर्शन करते रहें और खेल कूदों के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी अच्छी तरीके से हिस्सा लें धन्यवाद हिमांशी भदौरिया आज क्या हुआ प्रोग्राम में आज हमारे यहाँ चौदह फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ था और शहीदों को हमारे यहाँ नमन किया था पूर्ण श्रद्धांजलि दी गई थी बात करती है क्या नाम है आपका पूजा भदौरिया आज क्या प्रोग्राम हुआ था आज कबड्डी के जो विजेता थे और अन्य खेलों के जो विजेता थे उन्हें प्राइज वितरण किए गए अच्छा पहला फर्स्ट प्राइज किसको मिला है फर्स्ट प्राइज कबड्डी टीम की तरफ से कैप्टन थी मैं मुझे कबड्डी टीम का प्राइज मिला है अच्छा अच्छा ये कौन सा गेम हो रहा है बाहर सीखे हैं क्या अच्छा, क्या नाम है ఆల్చాం కబడ్డీ कल प्रतियोगिता हुई थी कबड्डी लंबी कूद और कबड्डी लॉन्ग गोला है लॉन्ग जंप तो सभी था तो जी मेरा नाम राजकिशोर लकी है और मैं बी एड उन्नीस इक्कीस का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ कल हमारे यहाँ स्पोर्ट्स गेम हुए थे जिसमें लॉन्ग जंप गोला फेंक कबड्डी प्रतियोगिता आज सम्पन्न की गई थी और आज हमारे प्राचार्य जी श्री सुरेश यादव सर यादव जी ने आज पुरस्कार शुरू किए इसमें कबड्डी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही साथ हम लोगों ने जो पुलवामा अटैक हुआ था चौदह फरवरी 2019 में उसको जितने भी हमारे चवालीस शहीद थे उसको हमने कैंडल्स कार्ड निकाल के आपको श्रद्धांजलि दी गई थी उसके लिए मैं कहना चाहूँगा जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों का नाम रहेगा आज हम छात्राओं से बात करते हैं हाँ क्या नाम है आपका कौन सी क्लास में आज क्या कॉलेज में प्रोग्राम है आज हमारे यहाँ पुरस्कार कबड्डी टीम के लिए यहाँ तो कबड्डी टीम लगी हाँ, मिला उसमें मिला आप कौन खेल मिला क्या नाम है आपका इधर आओ ये मेडल किसने मीटर कैसा लगा तुम्हें मेडल बहुत अच्छा लगा आपको आपका नाम क्या है क्या नाम है तुम्हारा मानसी भदौरिया आज क्या प्रोग्राम था आज हमारे यहाँ पे खास तौर पे पुलवामा अटैक के बारे में कुछ जानकारी दी उनके शहीदों को नमन किया गया था और सदापुर मतलब कि आत्मा को शांति दी गई थी और हमारे मतलब कि खेल कूद प्रतियोगिता भी थी तो आज सभी को पुरस्कार वितरण होने थे तो, तो ये आपको पुरस्कार मिला हुआ है किस खेल में मिला हुआ है आपको ये हमको मैंने गोला फेंका था वो उन्नीस फुट पॉइंट तीन पे गया था तो इसीलिए मैं फर्स्ट आई थी इसीलिए और ये कबड्डी का है और ये गोला फेंक का है ये कैप्टन कबड्डी टीम से वापसी फोन वाला नहीं है ना फोन तो सही है मेरा फोन करें नहीं मिला मेरा फोन किया ही नहीं किसी ने मिली हो गया हो गया हो गया ठीक हो गया थैंक यू वेरी मच हमारा वो ही करवा दो दोनों दोनों आज हमें हाँ, पुरस्कार वितरित किए गए पुरस्कार वितरित किए गए हैं आज किसने तो मिला है आपको मुझे देश में फर्स्ट प्राइज मिला है कितनी दौड़ में मिला है तो मीटर लड़कियों का अलग है जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद